देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया कई दिनों से लापता A N thirty two aircraft को खोजने में वायुसेना को बड़ी कामयाबी मिली है वायुसेना की टीम को अरुणाचल प्रदेश के लियो के उत्तर में विमान का पहला सुराग मिला है विमान के बाकी हिस्सों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वायुसेना ने स्थानीय अधिकारियों को बताया कि विमान का मलबा एम आई सेवनटीन विमान ने ढूंढा है जिस जगह से ए एन बत्तीस विमान का सुराग मिला है वो स्थान सियांग जिले के पयूम में स्थित है वायुसेना अब ये पता लगा रही है कि जो मलबा मिला है क्या वो लापता ए एन बत्तीस ट्रांसपोर्ट विमान का ही है विमान का मलबा लीपो से 16 किलोमीटर उत्तर में मिला है और ये इलाका टाटो के उत्तर पूर्व में स्थित है विमान का मलबा ज़मीन से 12,000 फुट की ऊंचाई पर मिला है एम आई अभी विमान की लोकेशन के ऊपर है और मलबे की तलाश में लगे हैं भारतीय वायुसेना के विमान ए एन बत्तीस तीन जून को चीन सीमा के पास से गायब हुआ था विमान में सात अधिकारियों सहित तेरह लोग सवार थे विमान की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बल्कि इस काम में वायुसेना थल सेना और नौसेना भी लगी है इतना ही नहीं विमान की खोज के लिए इसरो का सहारा भी लिया जा रहा है इधर विमान